Bueno, temos que valorar como un verdadeiro éxito un máis da xornada de loito en contra da rebaidas e da lonza. Non? Desde a plataforma galega eh, en defensa do ensino público amosamos unha vez máis que realmente coa mobilización e a concienciación é posible paralizar tanto as reválidas como a propia lonce. Non? E eh, temos que, en todo caso, desenmascarar a atitude e a falacia da tanto da Consellería de Educación como do Ministerio de, Edu, eh, de Educación que a través do Partido Popular pois, está trasladando á opinión pública unha falsedade absoluta, unha mentira permanente na medida que hoxe non están nin suprimidas nas reválidas nin siquiera a súa condición de ter valor académico. Non? Estáse legislando en sentido contrario. Aí está o proxecto de lei que o Partido Popular pretende a través del pois trasladar o seu valor académico para o futuro das, das reválidas. Non? Ao mesmo tempo, temos que tamén desenmascarar a atitude da Consellería de Educación na medida en que está sendo sumisa aos mandatos de Madrid eh, un goberno galego debera ser neste momento eh, un goberno que tuvera en conta eso, as mobilizacións, o recitamento máis absoluto que ten a comunidade escolar, a Reválidas e a Lonce. Non? Desde a Plataforma Galega en Defensa do Ensino Público, somente nos queda decir que non imos parar até que realmente a Reválidas e a propia Lonce sexan historia. Nós temos esa vontade e sabemos que imos a conseguir ese objetivo porque hai un rexeitamento absoluto a Reválidas e a Lonce. Aí está eh, a mostra da, do seguimento da folga que onte máis do 90% do estudantado galego dixo non al 11, dixo non a reválidas e está en disposición a continuar mobilizándose.